ازيكم جولتنا النهارده من وادي الحيتان هي جوله سريعه جدا ومهتزه وقديمه من فبراير 2017 وادي الحيتان بيقع في محافظه الفيوم هو جوه محميه وادي الريان اللي هي معروفة بالشلالات بتاعتها الوادي الحيتان هو بعد الشلالات دي آه، وكمان بعد البحيرة السحرية الشهيرة على فكرة ديت مش طبيعية هي رسوم بشري وادي الحيتان بيبعد عن القاهرة 150 كيلومتر هو محمية جوه محمية وسط الصحراء في الفيوم فلازم عربية 4x4 أو دفع رباعي وكمان يبقى معاك دليل محمية وادي الحيتان هي مصنفة كمنطقة تراث عالمي من قبل اليونسكو من 2005 وهي مكونة من جزئين متحف مغلق ومتحف مفتوح وهنبدأ جولتنا في المتحف المغلق أو كما يعرف رسميا بمتحف الحفريات وتغير المناخ اللي قدامنا ده واحد من أهم الهياكل والحفريات اللي اتلقت في مصر الهيكل الكامل للحوض الباسلسوريس وأخيرا نطقتها صح الهيكل دوت تم اكتشافه عام 2005 في وادي الحيتان على يد فريق من جامعة ميتشيغان الأمريكية هو طوله 18 متر هو اسمه العلمي باسيلوسوريس ايزيس أو باسيلوسوريس آيزس وده طبعا عشان تم اكتشافه في مصر هو عمره يقدر ب 37 مليون سنة أيوة 37 مليون سنة تم بناء المتحف نفسه حول الهيكل والمتحف الذي تم افتتاحه عام 2016 كان من تصميم المهندس المصري جبرائيل ميخائيل المتحف كان من منحة إيطالية وقام ببنائه بالتعاون مع الحكومة المصرية برنامج الأمم المتحدة للتنمية ونرجع تاني للباسلوسورس وده نموذج لجمجمته عن القرب هو دوت نموذج مش الحقيقي ونروح بقى لحفرية تانية وده مفروض حفرية كاملة لهيكل كامل لحوت الدرودون ومش عارفة ايه اللي حصل له ان ينتهي بيه مكعور الصراحة الكعورة دي الدرودون هو النسخة المتطورة من البلاسوسورس بس هو على فكرة كان عايش في نفس الفترة بتاعته آه، هو تم اكتشافه أول مرة في التاريخ كان في وادي الحيتان في مصر في القرن التسعة عشر رودون كان عايش في العصر الأوسيني بين 40 ل 33 مليون سنة قبل الميلاد ودلوقتي شوية أصداف في عصر ما قبل التاريخ وهي شكلها ما اتغيرش قوي على فكرة بعد ملايين السنين دي عاملة زي الأصداف الموجودة حاليا وده بقية المتحف زي ما انتم شايفين هو شكله دائري على حوالين البلاسفورس وانا تقريبا ركزت على التصوير الفوتوغرافي عن الفيديو الى الفك السفلي للحوت البروتوسيتيداي او الحوت الاولي وعمره بين 41 و 40 مليون سنة إلى بقايا القفص الصدري لحوت الدورودون أتروكس من العصر الأوثيني وهنا بقى بقايا اليد الحوت أو الأطراف الأمامية للحوت اتلقت في وادي الحيتان واحنا زي ما شايفين هي طويلة شوية بس هي كانت جوه زعانف في الحيتان من ملايين السنين هنا بقى بقايا جذور شجرة المانجروف متحجرة وجدت في الوادي وبعدها بقايا حفريات سمك من العصر الأوسيني من 37 مليون سنة وتحتها في قالب داخلي لسلحفة متحجرة تحتها مجموعة من الشعب المرجانية المتحجرة وإلى جوارهم جذع شجر متحجر وفوقه مجموعة من الأصداف البحرية من العصر التباشيري والعصر الأوسيني وجنبهم كابورية متحجرة إلى بقايا الهيكل العظمي لعروس بحر وادي الحيتان اللي عمرها بيعود ل 37 مليون سنة قبل الميلاد من العصر الأوسيني الأوسط وعروس البحر دي هي الجدة الكبيرة للدوجنز اللي موجودين في البحر الأحمر وده نموذج لجمجمة عروس البحر في العصر الأوسيني مقارنة بجمجمة الدوجن حاليا نروح بقى للمتحف المفتوح من أكتر من 40 مليون سنة المنطقة دي كانت جزء من المحيط اللي كان موجود قبل ما قارات العالم تنفصل عام 1902 تم اكتشاف أول هيكل لحوت الباسيلوسورس في الوادي ومن هنا جت تسمية وادي الحيتان تم إعلان محمية وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي من قبل اليونسكو في عام 2005 و2008 تم افتتاحها رسميا للجمهور دي جمجمة وبعض فقرات قوت الباسيلوسورس اللي اتلقت في المحمية وبقت جزء من الحجر الرملي الصلب وده باسيلوسورس معلق في التكوين الصخري اللي قدامنا ده الهيكل كامل لحوت الباسيلوسورس في المتحف المفتوح ودوت آه، هيكل للرودون اتروكس برضو الرودون اتروكس كمان هيكل ليه وفي كمان هيكل لعروس البحر أو الدوجن حتى الآن تم توثيق اكتشاف أكتر من 400 هيكل لحيتان وكائنات ما قبل التاريخ في المحمية دي نهاية جولتنا في محمية وادي الريان في صحراء الفيوم وشكرا على المشاهدة ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب